هيا نكتب السلام عليكم يا أصدقاء أنا زكريا وهذا صديقي زيكو واليوم سوف نتعلم معا كيفية كتابة حرف الألف هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ كيفية كتابة حرف الألف نكتب حرف الألف بهذه الطريقة عصا وفوقها همزة هيا نحاول مرة ثانية عصا وفوقها همزة هيا نحاول مرة أخيرة عصا وفوقها همزة كتابة حرف الألف بالحركات نكتب حرف الألف نضع فوقه فتحة ونقول آ نكتب حرف الألف نضع فوقه ضمة ونقول أو هذه المرة نكتب الهمزة تحت العصا نضع تحتهما كسرة ونقول إي لنحاول مرة ثانية نكتب حرف الألف نضع فوقه فتحة ونقول آ نكتب حرف الألف نضع فوقه ضمة ونقول أو هذه المرة نكتب الهمزة تحت العصا نضع تحتهما كسرة ونقول إي انتهى درس اليوم ولقد تعلمنا معا كيفية كتابة حرف الألف نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله لا تنسوا الإعجاب الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد دمتم في رعاية الله وحفظه